Ela quer me fazer companhia, ela quer sentar yeah. É muito tóxica, mas é bem gostosa yeah. É, no meu guarda-roupa só tem camisa de time ela só anda de Nike Ela quer desenvolver na minha foto, deu like Sabe que eu sou savage Just 21 niggas gonna drop you out Essa é minha base, so please don't touch Calça cair, não precisa de um cinto Perguntando qual vai escolher Dentro da Prada, da frente da Gucci ou Louis Só falta você escolher Qual roupa você vai tirar do meu privê Ela dá um perdido em todo mundo só pra me ver É só você, cê não admite Mas eu que te dou prazer Do propaganda, só anda de Nike Ela ela quer desenvolver na minha foto deu like Sabe que eu sou savage 21 niggas gon' drop you out mas a minha base, seu base não touch Contando nada, tá contando vitória no banco da Benz Ela sentando me fez sentir mal bem Vou ser lotado só com a de 100 Falo back, papas igualmente Posso você ir pro céu eu sou um santo, é por isso que ela me chamam de mano santo Essa gata é uma vampira Veio morder o pescoço, sentiu Paco Rabanne Propaganda só anda de Nike Ela quer se envolver na minha foto, deu like Sabe que eu sou savage 21 niggas gon' drop you out As a man base, so please don't touch 21 niggas gon' drop you out As a man base, so please don't Don't touch Sabe que eu sou savage 21 niggas gon' drop you out As a man base, so please don't touch Cara tu pro bacana essa Ana de herói Ela quer se enturmar Na minha foto deu like Yeah, mano, o Santos tá na voz